kita ni nak digan apa? Maksudnya semua hak benda kurang hak Allah bagi atas dunia ni, hak sakit sampai 30 tahun, 40 tahun yang tak ada anak sampai sampai sampai tua dah umur 60, 70 tak ada anak yang susah. Susah ni daripada kecil ustaz. la umur 60 duk susah dia tu. Semua-semua ujian ni, ujian sakit, ujian susah, ujian tak ada keluarga, ujian miskin, ujian resah. Ujian ini berakhir bila mana saya dan kita semua pada hari terakhir menembuskan nafas diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ketika itu kita husnul khatimah maka berakhirlah semua hak kesedihan, kemiskinan, kesusahan, keresahan hak Allah uji 30 tahun 40 tahun ni.